Jeszcze raz wejście do schronu biernego dla jednej drużyny piechoty koło miejscowości Pisz. Parę metrów dalej był identyczny schronik. Jeszcze pamiątkowa fotka. I wracam do domku.